Ahojte, vítajte v Šamoríne. Toto je klub STK Fluminense Šamorín, ak vám to pripomína názov známeho brazilského klubu, jedného z najslávnejších, ktorý účinkuje na legendárnom štadióne Maracana, tak ste na správnej adrese, pretože e, pravdou je, že je to jediný juhoamerický klub, ktorý má na cudzej ako juhoamerickej pôde nejaký podiel a čosi. Je to vlastne akadémia legendárneho brazilského futbalového mužstva. Tu u nás na Slovensku v Šamoríne. Dnes sme sa rozhodli, že chlapcov trošku potrenujeme my, je tu aj niekoľko brazilčanov, takže Choga Bonito, sme pripravení. Toto sú moji asistenti Joao a Katastrofao. <laughs> a o chvíľu sa do toho ideme pustiť. A držte aj nám palce, dúfame, že sa zabavíme. Ja! vznikol taký challenge, že či dám alebo nedám z jedenáctky brankárovi Ešteka Fluminense 4 góly. Z 10 4 góly. Ja myslím, že dám. A ak nie, dohodli sme sa, že náš kameraman Boris pôjde nahý do brány. <laughs> nie, tak vymyslí niečo. Neviem. Tak... Chalani, čo mu dáme, keď to nedá? Vymyslíte mu nejaký trest? Celkom dobre netrafiť bránu, nie to... Aha, dobre, ale tak musíš ty za mnou behať a má, ne, defibrilátor má so sebou. <laughs> Dobre, môže byť? Môže byť. Dobre, počkej. Je na to. A ide strieľať, bež? počkaj, nie, tam brankár. Však to je dobré pre teba. Yes! <laughs> <laughs> postavené, nie? OK, tak to máme. Jeden priamy, dobre? Takto sa toto odohralo, bolo to veľmi zaujímavé. Chvála Bohu, nemusel som stať nahý v bránke a nestrelali do mňa títo úžasní profesionáli z druhej ligy, mnohí z nich Brazílčania a všetko úžasní chalani, ktorí tu hrajú. Príďte sa pozrieť, pozývame niekedy na západ. Vám si vám sa páčilo? Dobre nám tu bolo. A teraz všetci Neymar. <laughs> Дагащи. Дагащи. Дагащистан.